건너 건너 روش كويس هون عملا كيك في حدا جواها جنب المستودع كونين بالبناية واحد بالبناية عند الشباك طابق تحت روح اعطيه اعطيه اعطيه تو؟ انتو؟ كار هون شايف بالبناية كم كمبرين عجب يلا جاهزين طبعا سوالي سوالي لما تجيب ما جينا عندكم فهم جينا عندكم منهم منهم بناية فوق بناية فوق بس في حدا مكمل معلم معلم استغل الفرصه دم النقطه لعش رايها سهلة شكرا بدنا سكوب في في في قتلة هون لازم بدنا سكوب هيك انتبهوا جسر ها آه، كمان واحد واحد انتبهوا من طرف اليسار بجوز يكون رقد الطرف اليسار آه. كم بار كم واحد هو شخص واحد لاني سكواد مات حميد خليك معنا امشوا امشوا امشوا امشوا بلا مواهب مني انا كمان 13 مرتجع مساوي بس واحد يشيني بس عبد غداره بس واحد يشيني كفر انا ما ما مبين علي عبطل عبطلب الجسم بس دي يجي من هون دي يجي من هون حلو واتش اوت واتش اوت واتش اوت عبد المجيد اذا بتطلع من اخر الباب تلاقيه ورا الباص حموده روما رو روما وحموده مكمبر مكمبر هون طلع الصوت من هذا المصنع حموده دير بالك فنش راسك ورا ورا وينه؟ لا لا لا لا هو عند الجسر إيه، طيب. مطرح الجسر مطرح الجسر يا من تحته يا من فوق هذا لفش لفشه عند الجسر ماني شايفه انا يا الله I'm hit! Help! من عند الجسر من نفس الجسر كان زلمة واحد يقدر يسوي يمكن مكمبر مقبلنا من هالجهة من مكمبر مكمبر Watch out! روكو بلاك وينك يا نفسي اوه ان شاء الله يجي. Watch out! هناك هناك. دمه يا زلمه نقطة كافي كافي كافي كافي دشيت عبد المجيد تمام رو شوي رو رو شوي رو عنده اثنين نوك واحد يجي معي بس بدون ما يروح اثنين نوك ثلاثة نوك حلقة إمام استنى نوقت أنا وواحد وأيمن كان واحد نوقت أنا وواحد وأيمن كان واحد كشفت محل رو ايمن رو رو بس لا هو كان قدامك عم بغطي لك عدي رو بس رو بس خليه على الطرف الثاني وصلت وصلت وصلت عم مجيد هات الشعبي انت هات معنا على اليسار واحد knock. على اليسار ثاني نوك ثاني نوك ثالث نوك ديك كانت لاك فالصين كلهم فالصين سكواد سكواد اوف ذا سيونا ما هو كمل كمل كمل لا تعوش لا تعوش اقعد لك Watch out! Watch out! Obie to jednoko. Obbo, obbo, no sortiment. Let's go! ورا الصفا عنده يمكن هو تمام تمام Watch out! Watch out! اللي هو اللي هو راح بالنصر هو راح بالكل I will cut you, cut you